नमस्कार मैं नलिनी कुक विद नलिनी में आप सबका स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे मूली का सलाद यानी कि रेडिश का सलाद तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स तो देखते हैं हम मूली के सलाद के लिए क्या क्या लगेगा हमने एक कप मूली अच्छे से छील करके काट के रख दी है हाफ टेबल स्पून हमने सिसमी सीड्स यानी तिल लिए हैं दो से तीन सूखी लाल मिर्च हल्दी ली है हमने ये कच्ची हल्दी यानी कि ताजी हल्दी है इसे हमने एक इंच लिया था उसे हमने अच्छे से काट करके रख लिया और राई एक छोटा चम्मच राई कड़ी पत्ता और हींग चुटकी भर हींग एक छोटा चम्मच हल्दी और एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर नींबू का रस लिया है हमने एक बड़ा चम्मच नींबू का रस नमक स्वादानुसार और तेल एक छोटा चम्मच ऑयल लिया चलिए सबसे पहले हम सिसमी सीड्स यानी कि तिल हमने इसमें से तीन मिर्ची लिए थी उसमें से हम दो मिर्ची डालेंगे रोस्ट करने के लिए अब इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे हमारी तिल और सूखी लाल मिर्च अभी रोस्ट हो गई है अब हम गैस बंद कर देंगे और अब इसे हल्का ठंडा होने के बाद में मिक्सर में से इसका पाउडर कर लेंगे हमने तिल और सूखी लाल मिर्च रोस्ट की थी उसे हमने मिक्सर में पीस लिया है तब तक हमने इसे गरम करने रख दिया है अब हम इसमें तेल डालेंगे तेल गरम हो गया है अब हम उसमें सबसे पहले राई डाल करी पत्ता हींग हमने जो हल्दी के जूलियंस काट के रखे थे उसे हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे भून लेंगे थोड़ा सा तेल में हल्दी लाल मिर्च और अब हमारे मूंगी डाल थोड़ा नमक डालेंगे नमक स्वाद अनुसार अब इसे थोड़ा देर हम ढककर रख देंगे एक से दो मिनट के लिए दो मिनट हो गए हैं अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे बिल्कुल एक साथ चम्मच ताकि हमारी मूली थोड़ी सी नरम हो जाए फिर एक मिनट के लिए ढक देंगे एक मिनट हो गया है हमारा मूली का सलाद अभी ऑलमोस्ट तैयार हो गया है अब हम इसमें हमने जो तिल और सूखी लाल मिर्च का पेस्ट किया पाउडर किया था वो हम इसमें डालेंगे और अभी गैस बंद कर देंगे हमारा नींबू का रस डालेंगे हमारा मूली का सलाद अभी तैयार है तो लीजिए हमारा हेल्दी मूली का सलाद तैयार है आप इसे सलाद के रूप में खाइए या फिर सब्जी के रूप में खा सकते हैं तो इसे ज़रूर बनाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ फिर आपसे मिलूँगी धन्यवाद